अरे ब्रह्मचारी आज ना मैं वो डील करने वाला हूँ समझा के तो तू ना सिर्फ चुपचाप बैठ ना और कुछ बोलना मत समझा बाकी मैं सब हैंडल कर लूँगा नहीं तो तू बोलेगा फिर वो सर मेरे को हल देगा समझा ना सिर्फ सुनूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा बस देखूँगा भगवान से दुआ मांगूंगा तेरे को नौकरी मिल जाए ठीक है चल फोन लगा फ़ोन लगा जल्दी फ़ोन लगा सर को नमस्कार सर एलिफेंट बोलिए तू एलिफेंट कब से बन गया हाँ ब्रह्मचारी बोलिए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ लड़कियाँ बढ़ाने मदद कर दो जरा इसकी हाँ लड़कियाँ बढ़ाने मदद कर दो जी सर आपने कुछ कहा नहीं सर मैं आपको नहीं अपने हाथ से बात कर रहा था अभी आपसे कर रहा हूँ बोलिए बोलिए बोलिए सर ओ चेक चेक ठीक है ठीक है हाँ तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या है बताइए जरा मुझे चपला खाने की चल चल ठीक है जाता मैं जा रहा बाय अरे आदमी को तो पागल तो नहीं जी सर नहीं सर मैं अपने आपसे बात कर रहा था अभी आपसे कर रहा हूँ बोलिए ना क्या बात है बोले जल्दी बोलिए आई एम सॉरी सर हम आपको नौकरी दे सकते मुझे लगता है आप थोड़े पागल है आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए फिर हम नौकरी दे देंगे bye hello sir sir hello hello हमें सुन पे hello hello hello sir sir ओ कृष्ण हेलो हेलो साले ब्रह्मचारी हरामखोर